namanya siapa? Ayo, kita dulu namanya. Nama kami Naira. Kami baru tiga bulan. Iya. Oh iya. Hah? Siapa namanya? Hah? Iya. Hari ini tadi ngapain? Adek. Hah? Adek hari ini ngapain? Iya. Aku lo kak tadi. Eh? Tadi nanti ngapain? Oh, oh gitu. Oh, terus? Nah. Oh. Aku lo kak tadi. Siapa kawan? Hah? Eh? Oh, di mana kawan adik tuh? Kawannya di mana? Hah? Adiknya di mana tadi? Yeah.